हेलो नमस्कार दोस्तों हमारे YouTube channel health tips doctor Ravinder के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे पास बहुत दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे चेहरे पर काले दाग हो गए हैं कोई उन्हें मिटाने के लिए कोई सस्ती सी और अच्छी सी करीम बताइए तो दोस्तों आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर काले धब्बे हो गए हैं या पिंपल्स की वजह से काले निशान पड़ गए हैं तो आइए दोस्तों जानते हैं उस करीम के बारे में जिसकी मदद से आप अपने काले दाग मिटा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस करीम का नाम जान लेते हैं जिसकी फ़ोटो आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं तो दोस्तों इस करीम का नाम है क्लोबेटा मिलजी करीम दोस्तों आप इस क्रीम की मदद से अपने चेहरे पर होने वाले पिंपल्स या सफ़ेद दाग धब्बों को बहुत आसानी से मिटा सकते हैं और इसके साथ साथ अपनी आँखों के नीचे होने वाले कालेपन को भी दूर कर सकते हैं या आपके चेहरे पर होने वाले सूजन के लिए भी आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आइए दोस्तों कैसे इस क्रीम का यूज करना है वह जान लेते हैं दोस्तों इस क्रीम का यूज आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं दोस्तों इस क्रीम का यूज करने से पहले आप अपने चेहरे को साफ गुनगुने पानी से धो लें धोने के बाद आप इस क्रीम को अपने हाथ पर निकाल कर अपने चेहरे पर लगा लें और दोस्तों इसे लगभग एक से डेढ़ घंटे तक लगा रहने दें फिर आप साफ पानी से धो सकते हैं तो दोस्तों इस तरह से इस क्रीम का उपयोग आप दिन में दो से तीन बार बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों अगर आप इस तरह से इस क्रीम का यूज करते हैं तो आपके चेहरे पर होने वाले काले दाग या किसी तरह के दाग धब्बे या पिंपल्स बहुत आसानी से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे तो आइए दोस्तों अब इस क्रीम के प्राइस के बारे में जानते हैं तो दोस्तों इस क्रीम का प्राइस ज़्यादा महंगा नहीं है यह क्रीम आपको मात्र बीस रुपये में हर मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी तो अच्छा दोस्तों आज का हमारा वीडियो बस इतना ही मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हमारी ओर से आपको नमस्कार